rapaziada do YouTube, beleza, mano? Aqui quem fala é o Jorge. Vai gravar aqui um vídeo, mano. Tá ligado? Deixa eu gravar aqui um vídeo aqui rapidão. E eu quero. Mano, deixa o like aí, mano. Tipo. É. Que, mano, o canal ele tá muito parado. Eu não lancei vídeo ontem. Por seguinte motivo, rapaziada. Eu não consegui, mano. Que minha mãe não, não deixou eu pegar o celular, que não tava, não tava carregado. E meu pai fez o seguinte, eu gravei um vídeo de 40 minutos, rapaziada. E meu pai pega e mexia o jogo, mano. Fiquei muito bravo, mano. Pô, 40 minutos não, não é pouco não, mano. Entendeu? rapaziada. Eu tô aqui no World Truck, rapaziada. Beleza? World, World Truck. Vamos arrumar aqui o que eu quero, mano. Ó. Vamos arrumar a minha visão. Eu gosto de um banco bem baixo. Vou colocar um pouquinho pro lado. Cala a boca. Vou colocar um pouquinho do lado. pra bem pra cá. Pra pegar o caminhão. Rapaziada, dá uma olhada aí, cara. vídeos, mano. Tem 11 anos, né? Outubro é meu aniversário, tá, rapaziada? Mano, carretinha. Vamos dar um flash. Flash de novo. Bora São, São José, Porto Alegre, Araxá, Uberlândia. Bora direto, rapaziada, pra Uberlândia. Uberlândia, rapaziada. Umas quatro. rapaziada, eu tô com esse caminhão aqui, rapaziada, ó. Ele é, ele é baú, ó, bitruque. Não é o que tá na foto do meu canal, mas... Vou trabalhar pra pegar ele, rapaziada. Bora Dá pressão aí, rapaziada. falar, rapaziada, que é um, um, não vai. Mano, o vídeo novo vai parar, entendeu? Era é que pra mim ter gravado vida, vida de jovem ontem, rapaziada, mas. É o seguinte. Minha luz tá acabando. Se eu começar a gravar, eu não vou conseguir terminar. Mano, e se eu conseguir comprar gold, mano? Se eu vou ficar feliz que eu vou poder gravar. rapaziada. Estamos tá falando do Leandro um dia. O modo consciente carregava né? aqui. Aqui depois eu não vou carregar. GPS aqui, rapaziada, tá meio bugado, hein, mano. É tipo. Fica essas bichas, Porque, tipo. É a pista completa. rapaziada, tá carregando aqui, mano. Enquanto carrega, eu já volto. Pronto, rapaziada. Carregou aqui, mano. rapaziada. Pegando 110 aqui no caminhão. esse daqui eu vou embalar. Posso levar até muito, mas eu vou. Sai, não vou perder um embalo por de você não, trouxa. Ó, o, embalo, ó. Cortei o Volvo ali na Toro. Tá no esse lugar, rapaziada. É tá porque eu falar que não. Ele no grupo tá tenta acelerar um pouco. Vamos fumar laje. Né? Vamos fumar laje, né? Dá um alto massa no voo, né? Vamos fumar Rapaziada, falta muito, rapaziada. Ó, já voltei, beleza? Quando carregar, eu volto. Voltamos, então, rapaziada. Não sei que horas são o jogo. Pegar o Cruzeiro de Macho aqui, ó. Quase eu não tô conseguindo ligar o. Aí, o Cruzeiro delícia! Muito bom, rapaziada. Tentar gravar 40 minutos de vídeo aí. Se eu conseguir, mas não acabou. Tá eu acho que não tá de metade. Então só vamos, Rapaziada, o meu celular resetou, então tipo, um jeito, um jeito de eu gravei um vídeo seguindo a serra de guarda. de 11 e 13, só que, não, o meu pai foi lá e não conseguiu lá. Pode responder. Hum, olha, já tava chorando meu pai. Mano, já estava até editado já, rapaziada. Tá editadão. Muito longo. Pra postar.

Agora para fazer, vamos fazer. serrinha é grande, tá? Rapaziada, que susto, mano. 26 minutos de vídeo, rapaziada. Se eu, se eu achar um pouco pra eu parar, eu vou fazer a segunda parte do vídeo, beleza? Acho que travou também, tá bom? Se eu não conseguir sair daqui... Mano, de toda a situação, cara. Tá? eles não estão indo, tá vendo? Mas é né? só. Infelizmente vai ter que seguir. Então, rapaziada, já volto aí. botou a carga pra algum lugar. Né? Mas esse aqui. Não sei, tá perto de verão, eu acho. Só carretinha. Não. Pelotas, Araxá. Rapaziada, tem que ser uma viagem grande, entendeu? Ele faz três partes de vídeo mesmo e, é nóis. Tem que ir pra Pelotas, eu acho. Porto Alegre. Lages. Curitiba. Curitiba. Baseado, dá uma pra nós achar um cerco pra pelotas, hein, mano? Rapaziada, pelo que eu sei, mano, os que tem lá que dá mais grana. Aqui, ó, pelotas. Tamo carregado, rapaziada. Não dá muito pra me gravação. Bora lá, rapaziada. Bora pra Pelotas. Eu esse vídeo ficando por aqui. Vai ter a Parte 2. viagem, rapaziada. Vai ter sim a parte 2. Se o meu pai também. E De novo, né? Mas é esse foi o vídeo, rapaziada. Logo, logo, vamos produzir ele é adicionário como... É, Adicionar como... É, arquear o caminhão. Esse meu caminhão aqui vai estar tá arqueado. Um tá ele virado pra cá. Tudo pra cá. Vamos ver aqui. Como que ele fica do outro lado. Fica bonitão, hein, rapaziada. topas, ó. Senta pra cá, senta pra lá. Ó, rapaziada, deixa, mano. Vamos deixar a meta de, de 10 likes de novo. Vamos se bate aí, rapaziada. Se bater, eu vou dar uma meta de 15 likes e a gente vai aumentando. E sim, sim. Beleza, rapaziada? Falou aí. Abraço.